Essa, essa que vocês estão vendo aqui do outro lado aqui é a Girlene, a nossa amiga brasileira. Oi? Uhum. Não é nada, não. É, é surprise. Do, do, do, que do, eles vão fazer compra com a gente. Mas no segredo, não espalha para ninguém não, hein? É porque o povo aqui, eles não conhecem essa câmera. Então eles pensam que é qualquer coisa menos câmera. O que? Você quer cebola descascada? Aqui cebola já é casa cascada, não tem controle de preço. Vou explicar a vocês aqui. É que, é que eu tô falando com o pessoal aqui, Gilene. Ah. Agora que Gilene fosse tocar. É que eu não vi que você com ela na mão, não. É, é essa é a intenção. Aquela cabeluda ali, ó, é a Cira Mari. Aquela que tava fazendo macaquice na câmera. Ela tava? Ela viu logo dando tchauzinho na câmera. E eu morrendo de freio. Esse mercado aqui é o mercado mais, mais melhor de bom que tem aqui, né? mais bonitão que tem. Então, a gente hoje veio fazer uma compra aqui, poder ver quanto que fica a diferença de compra aqui. Por quê? Existem produtos que tem isso aqui, ó. Controle de preço, tá vendo? Então, produtos com controle de preço, aonde quer que você compre, eles têm o mesmo preço, seja o mercado mais chulezinho até o mercado mais caro. Eles sempre vão ter o mesmo preço. A gente veio no mais caro para poder fazer compra aqui, porque aqui a carne, mesmo sendo controle de preço, ela é de ótima qualidade, né? E tem pouca gente, como vocês estão vendo aí. Ó, vocês podem ver o, os preços. do pimentão aqui tá, tá 2,30 kg quilo do pimentão. Mas é um pimentão bonito, né? Não é aquela coisa xixelenta, não. O tomate aqui tá 2 dólares o quilo ver. Vocês estão vendo que esse tomate aí, esse tomate baixo é mais caro que de cima, né? Não, ela é mais de baixo, eu sou os ah, tá. esse é o é pelinho. Quatro, é Não, mas aqui lá está dizendo, ó, que está 2 dólares, 2,55 quilos. Então, de lá tá 2 dólares aqui, assim, tá lá tudo fora. Cadê meu? Tá atrás. tá até as cebola jumbo, né? Olha é cebola jumbo aqui, ó. Nossa, olha o tamanho das bichas. 13. É tá quanto cebola normal? É, é dois pouco cebola normal? Isso aqui é importado da Estados Unidos. Importado dos Estados Unidos. Não, mas eu falei, ué você vai fazer o negócio, para levar isso aí. É. Esse é o perito, né? encontramos a primeira coisa aqui que é mais cara, né? O alho aqui é 2,26. Ah, ver o peso, né? Esse aqui é importado. Acho que ele não pegou, acho que ele não pegou errado. Já tá, pegou alho importado, que é que seria mais barato, né? Você pegou alho importado, né? É, é, tem que ser alho importado. Só tem esse mesmo? A não ser que tenha granel. Pegou sua batatinha já? Batatinha que você ama tanto? Essa é lavada não, né? É lavada que nunca tá lavada. <laughs> É que a Verônica não gosta de batata daqui nacional, não. A batata, a batata negra eu não gosto porque ela é aguada. É, eu não achei ela aqui. aguada. Joga pra cima aqui pra ele arrumar esse trem. Supermercados Rei. Mais barato nunca veio. Nada a ver. O bom daqui também é a variedade de coisas, né? Você vai encontrar alguma coisa vinagre. Você vê isso aqui? A variedade de vinagre tem. É vinagre para tudo que é troço. Vinagre. Esse aqui é da Tá então, onde que é isso? Não é que sei lá, não acho que você tem não. Tem, São Pittsburgh. É Estados Unidos. É, Estados Unidos. É Pittsburgh. Uhum. Americano. Tem muita coisa americana aqui, chinesa ali. É, bastante. Aqui também se encontra muita comida chinesa porque tem muito chinês aqui. Há 100 anos o povo chinês está por aqui. Não, Gia, tem que pegar. Esse é o mais encontro? Ah, é o que eu gosto. Você gosta disso aqui? Deixa você pegar. Tá, né? Não é o lá espanhola que você leva, não? Não é o lá espanhola que você leva, não? não. É, outra dois, duas vezes mais caro, né? Ah, esse lá espanhol é 1,55. O outro tá 3,15. Peguei 2,55. Aí, ó. Esse aqui? esse aqui? Ah, eu, ah, hein? É, ainda dá sim um dólar a mais. É, tem que economizar, gente. Esse comigo aqui é assim. Deixa eu botar pro lado assim que vai ficar mais fácil. pessoa aqui nem faz ideia que isso é uma câmera. Acabou o óleo, né? Óleo 2,39. Ah, eu vou falar um preço pra vocês, né? Pra vocês já ficarem cientes já. Vinagrão. Vinagrão é da onde? É do Panamá mesmo, esse vinagre aqui. Isso é sal? Açúcar? Nossa, dessa vez comprou um sal retado. E quanto tá? 1,39, né? 1,39, 2 quilos. 2,3 kg de sal. Ela fica revoltada comigo porque eu sou economista, sabe? Mas tem que ser, né? Eu que pago a conta. <laughs> chegar no final do mês não tem dinheiro não. Deixa eu arrumando aqui, sabe? Porque mulher é um problema sério, né? Mulher vai colocando as coisas no carro e vai, e vai colocando. E vai colocando, daqui a pouco vai ver espaço não tem espaço. Isso aqui é uma coleção que vocês vão ver eu fazendo lá. Tá vendo? Eu, tô, eu achei essa, essa coleção aqui, que eu sempre procurei no Brasil, mas nunca encontrei. Que é para você montar itens. Tá vendo? Vou até levar esse aqui também da Casa Branca, achei maneiro. Vou levar agora não. Mês que vem, porque eu já levei um esse mês. Ah, então... Torre de Pisa. Ah, e tem o Titanic também, né? Titanic. Arco do Triunfo, Itália. É da Itália? É da Itália. A ponte do Brooklyn. Isso aqui é... Ah, um jato. Um jato militar. Eu prefiro os militares, né? Quando não tem militares, é o que tem. Depois que eu montar o, o lá em casa, vocês vão vir em casa depois, eu vou mostrar vocês. E hoje 38 centavos, 55, 30 centavos. Lembrando que esse aqui é o mercado mais caro que tem, sabe? Sabe na pontinha? Esse é o mercado mais caro que tem. Achou arroz que você... Não, aqui não tem arroz dele. Nenhum favorizado? É? Hã? Não, eu tô buscando o milho, só tô vendo em sopa, eu tô buscando outro. a Gelene está introduzindo, introduzindo, como é, que, é, como é que se fala isso aqui em espanhol? É, ongos. Hongos, é, os cogumelos hongos para a nossa casa. Que lá ninguém é fã de comer hongo. E como que se fala isso? Ervilha? Deixa ela falar. Fala. Ih, se esqueceu. Eu é tipo Juritiquá. Isso. Mais. Ah, é mais? Mais o quê? Mais, mais. mira aqui se chama mais. Sabe? Vamos caçar a Verônica. Tá limpo? Posso ir? Ué? Levaram ela embora. Ah, tá ali. a esses 60 centavos. Pô, mas o, o grande, 800 gramas, tá um, um dólar. 2 então, quilos tá 2,89. Então, e o que você usa? 2,70. Ah, mesma coisa. Eu é sei, é uma coisa, mas o negócio é saúde, né? O refinado não presta, sabe disso. Cara, eu, eu, é muita variedade de coisa, cara. É, é mesmo. Oi? tenemos precio. Ela, ela é panamenha, essa, essa guria aqui dos, dos cachos, dos risos risonhos aí na frente, só que ela não gosta de falar brasileiro, ela fala em português quando ela quer. Por isso que ela fala igual uma gringa. Não pratica falar português, portunhol. Ela tá perdendo o bonde. Você é brasileira ou panamenha? Hã? Ah, agora ela é os dois, sabe? Antes era só brasileira. Como? É é é, eh, tá tendo uns cortes porque essa câmera tá gravando acho de 10 em 10 minutos e para. Tem que ver essa configuração dela. Ai minha, minha passageira lado. Estamos aqui em busca do papel laminado. Tem maior não? Ah, só esse aí, né? Esse aí não é furado não? Fica tá maior. Esse é de 75. Esse não é furado não tá para fogão? Pra que? É é? Ó, aqui... Vocês estão vendo aí atrás? Aqui eles pegam o café assim, ó. Tá vendo? Ó, o café assim inteiro. Aí você pode moer ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele moe o café aqui na hora e você leva pra casa. O quilo sai a... É, preço unitário. 11 dólares o quilo. 11, 11,60, né? E o melhor de tudo. É uma delícia. Você gosta? Hum? É tipo um amendoinzinho, um gosto de café. Boa? Olha o tamanho do chuchu. Caraca, velho. Eu tenho que ser não comem nada né? Vocês de comem no não comem... Sim, eu tem tem Já vou pegar, vou pegar. Tem porque eu faço Ah. Vou banana, não? Aqui banana se chama guinel, o quilo tá um dólar verdade 99 centavos, né? que aqui eles dão um troco de centavo. É o mesmo desse aqui? Não sei, acho que é. E ela finalmente conseguiu fazer a mãe comprar o tal do. Como é que é o nome do trem aí? Fresa. É, Fresa. fresas. Ah, fresas. É que aqui os morangos se chama fresa. Tanto que perturbou o juízo. Os morangos se é caro, porque isso dá no país que é Chiriquí, é pra ser terra alta, né? Pra onde? É Chiriquí. Eu sei, mas onde especificamente que vem? É terras altas. Terras altas, mas tem um nome ali perto. É, tem, né? tem Bocambauru. Lá Do lado de Bocambauru, como uma cidade? Boquete, né? Ah, tá. Ai, você queria que eu falasse a palavra, mãe? <laughs> Ela pegou esse biscoito também, hein? Tá, tá aqui. também tem um outro negócio meu aqui. Tem. É... Aí, ser é ruim! <laughs> perguntando onde, onde que nasce os morão aqui. Ah, lá nas Terras Altas de Xeriquita, tá, o nome da cidade em específico. Ah, Vulcão Baru, uma cidade, a Boquete. O que eu falar é a cidade de Leão. É, não sei porquê, né? Isso aí não, porque é o nome da cidade. O povo tem que saber o nome da cidade. A mulher vem pra cá, aqui pra Santiago, passa pela Via Porras, atravessa a cidade de Oku. Passa fica... por Chupanga. É. Chupampa. Passa por Chupampa. E compra morango que vende de boquete. Ah, é. E compra ainda quer reclamar do morango que vende de boquete. É mole, rapaz. Não, e quase, e quase errou o cacete de entrada, né? A caceta, né? A caceta de entrada, porque caceta aqui é ponto de ônibus. Vocês vocês que noção da coisa, né? Cada nome, gente. Bem, agora eu vou passar no caixa. Segura a onda aí.